خلينا ندخل في المهم اليوم حنتكلم عن حاجة اسمها preconditioning التهيئة المسبقة هي تقنية توظف للتعديل السلوكي والمعتقدي خلينا نبدأ من الأول تقنية يعني آلية للوصول إلى شيء ما توظف معناته في أداة للتأثير وفي مستقبل للتأثير تعديل يعني في تغير من حالة إلى حالة السلوك هو الأفعال واضحة المعتقد إذا ما أنت عارف إيش هو دي مصيبة مثال التدخين اللي يبغى يبطل الدخان حيضطر يقلل الاستهلاك حقه مع مرور الزمن الين ما يبطل العادة نهائيا مثال تاني لو الواحد يبدأ يعود نفسه كل ما يسمع مصطلح جديد أو كلمة جديدة أنه يسوي بحث جوجل عنها مثال أخير حتى توضح الصورة تماما اللي يخاف من الضفادع لا يتفرج The water in this pot is room temperature. 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice in time because he just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings. عظم الله أجركم في الضفدع ترى ما في فرق بيننا كتير هو كان عنده حلة موية مغلية وإحنا عندنا الشيء اللي ورا ده كيف؟ تخيل إرهابي ما في المكونات هذه طب ليه جات المكونات هذه من فين أقول لك من فين جات من سنين وسنين وسنين من الأفلام والمسلسلات اللي تساعد في زرع هذه الصورة كصورة نمطية للإرهابي قبلنا كان الدور على الاتحاد السوفيتي نسأل نفسنا احنا كيف وصلنا للمرحلة دي بعد ما كنا فين عند هدول وصلنا فين للجماعة دول كيف موضوع الحلقة السلام عليكم